Ons is reg vir Bybelskool. Ek hoop jy is gereed en ek hoop jy geniet die reis in Handelinge buitengewoon baie. Ek moet sê Handelinge is aangrypend. Ons het al 'n klompie dinge geleer, hopelik 'n paar skatte raakgebore in hierdie wonderlike boek van die Here met sy 28 groot hoofstukke wat breedweg vertel hoe die Here se kerk al die pad groei. Jy sal onthou al die pad van Jerusalem, Samaria tot aan die uithoeke van die aarde. En ons is besig om hier en daar so 'n bietjie in te duik in die boek Handelinge om 'n klompie ou en nuwe skatte te leer. Jy sal onthou ons het uh, stil gestaan by die groter lyne van Handelinge al 'n bietjie. Ons het al so 'n bietjie kennis gemaak met die gemeente in Jerusalem met die opsommings wat hulle goed beskryf het daar in Handelinge 2 Handelinge 4 en Handelinge 5. Ons het ook 'n bietjie draai gemaak by al die groot toesprake wat uh, die manier is hoe die apostels en Paulus die evangelie bekendstel. En uh, vandag wil ek graag so bietjie saam met jou in ons twee sessies bietjie reis by die kerk wat nou buite Jerusalem begin kom. Jy sal onthou Handelinge 1 vers 1 tot hoofstuk 8 vers 3 speel in Jerusalem af. 8 vers 4 tot 11 vers 18 speel in die siklus buite Jerusalem in die omgewing van Damaskus en Samaria af. Dit staan breedweg bekend as die Petrus siklus omdat hier 'n paar verhale van Petrus afspeel buite Jerusalem. En ek wil graag so 'n bietjie daarby stil staan en ook by die verhaal van Cornelius uh, se bekering daar in Caesarea Maritima maar ook 'n bietjie by um ehm, Filippus wat uh, op die pad tussen Jerusalem en Gaza met uh, die hofdienaar van Ethiopië praat. Die Paulus bekering het ons al so bietjie aangeraak en ek sal as die Heer wil volgende keer sal ons begin fokus op Paulus. So ons sluit vandag aan by die kerk vir die eerste keer sterk buite Jerusalem. Die aanloop is die moord op Stefanus, die eerste moord in die vroeë kerk waarvan ons weet wanneer een van die helpers van die Here Stefanus vermoor word. Dit sluit aangrypend af. Ja, jy sal sê, hoe kan 'n moord aangrypend afsluit? Wel dit doen want die kerk, gelowiges, jy en ek vandag nog word nie selfs deur moord aan bande gelê nie. Wanneer Stefanus sterwe aan die einde van Handelinge 7, sterf hy met sy oë op die seun van die mens. Kyk, ek sien die hemel geopen en ek sien die seun van die mens aan die regterhand van God. Ja. En dan eh, terwyl hulle hom doodgooi met klippe, terwyl sy bloed loop op die strate, sê hy: "Here Jesus, ontvang my gees." Ja, o ja, terloops. Baie mense vra altyd vir my en ek dink jy het moes ook al seker baie keer oor sulke vrae gedink het. Hoe lyk die na-doodse lewe? Waar is gelowiges? Wel hier het jy dit. Stefanus sien die hemel geopen en hy sê vir Jesus, "Ontvang my gees." En toe sterf hy. Dippels, dippels lees ons die Bybel sonder om die kolletjies te konnekteer we need to connect the dots, sê ek in Engels. Nou, um, wanneer mens een bybelboek deurwerk, of soos wat ons nou met handelinge doen, groot grepe van handelinge doen, dan moet mens ook so nou en dan net onthou om, om, om die vraag waarmee jy elke dag te doen het, uit die tekst te beantwoord. Ek sê altyd vir ons, as ek bybelboeke deurgewerk het, en as ek die theologie baas geraak het met die vliegtuig wat die boor ons vliegt, dan dan weet ek kan ek uit hierdie tekste uit die tekste vir mense antwoorde gee en vir myself dan is die Bybel nie soos ek altyd sê wat dikwels in die kerk gebeur 'n go-to boek hy's toe en dan moet dan moet iemand gou 'n paar versies skryf vir my antwoorde gee wat sê die Bybel oor 'n tatoe en wat sê die Bybel oor dit ja jy mag dit vra moet my nie verkeerd hoor nie Maar as jy mos nou die tekste ken en as jy uit die Here se woord lewe soos ons nou doen, dan is dit deel van jou lewe. Dan antwoord jy dit uit jou lewe. Dan weet jy saam met Stefanus kan ek ook in die geloof 'n oop hemel sien en die seun van die mens aan die regterhand van God. Dis mooi, né? Nee? So al vermoor hulle my, al skiet hulle my, al trap hulle op my, al ehm um, sterf my geliefdes. Wanneer ons sterf, is ons by die Here. Dis ons troos. En daarom moet ons as gelowiges, as Nuwe Testamentiese Christene met ons hele lewe glo in die lewe by God, nie in die lewe na die dood nie. Dit klink amper. Ek glo in lewe na die dood. Nee nee, ek glo in Christus wat lewe gee wat 'n ewigheid ander kan die dood aanhou. Ek glo nie in lewe na die dood. Ek glo in Christus wat my lewe postmortem na doods in sy hand hou. Dit is my geloof in Christus wat die sleutels van die dood en die doodryk het. Hm. En nou is ons in Handelinge hoofstuk 8. Die evangelie het Jesus beloof Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang as die Gees oor julle kom, onthou jy? En julle sal my getuies wees waar Judea, Samaria tot aan die uithoeke van die aarde. Wel nou is ons op pad Samaria toe. Stukkie agtergrond. In die Lukas Evangelie um, hoor ons 'n paar keer van Samaria. Jy sal onthou in Lukas hoofstuk 9 as Jesus sy reis Jerusalem toe begin, dan loop hy deur die Samaritaanse gebied. Nou Judea en Samaria, jy moet op die kaart gaan kyk. Ek moet eintlik hier 'n kaart sit vir al ons Paulus se sendingreise doen. Ehm um, ek het nie eintlik so 'n kaart nie. Ek sal moet eene nader trek. Ek het in die Bybel eene. Maar maar hoe dit ook al sy in in uh reg langs die Jood, Joodse provinsie Judaea waar die Judeërs gebly word. Ons praat foutiewelik eintlik van Jode. Dit kom van die provinsie Judaea waar die Judaihoi gebly het in Grieks, die Judeërs. Nou een van die ander provinsies was die provinsie van Samaria. Daar was daar ook die provinsie van Galilea onder andere, Perea en sulke plekke ook. Maar ehm um, Samaria en Judea was twee verskillende plekke en die Samaritane en die Judeërs, die mense van Judea het nie baie van mekaar gehou nie. Samaria, so vertel Johannes 4 vir ons, het graag op die berg Gerizim, hulle heilige berg, aanbid. Jy sal onthou die gesprek met die vrou by die put. Ehm Johannes 4 en sy sê ook vir Jesus, nou waar moet ons God, God dan bid? In Jerusalem of in Gerasim? Onthou jy Jesus se antwoord terloops? Daar is 'n tyd en is nou dat ons nie meer God op 'n plek sal aanbid nie, maar in gees en in waarheid wanneer die Heilige Gees kom. Goed. Hoe dit ook al sê, Jode het om Samaria gereis as hulle van Galilea af na uh, Jerusalem toe gegaan het. Gewoonlik in elk geval. Die kort pad was deur Samaria, dan kon jy so dag of twee spaar wat baie is. Maar Samaritane het nie van Jode gehou nie. Ons het tekste waar Fariseërs gebid het, Here, sluit asseblief die koninkryk vir die Samaritane. En in in Johannes en Lukas 9 gebeur presies dit. Onthou jy daar in die vers 50s? wanneer die Samaritaanse dorp hoor, want Jesus vat kort pad deur Samaria. Tipies Jesus, loop hy nie om nie. Hy loop op onvriendelike terrein. Dan uh, dan weier die Samaritane om hom te ontvang met sy disippels. Jy onthou nog hoe Johannes en Jakobus, die seuns van Zebedeus, nê? Die seuns van Donderweer, uh Markus 3, dan vir die hemel wil afbid. Maar dis 'n ander storie. En natuurlik die grootste gelykenis of een van die grootes Lukas 10 25 tot 37 die gelykenis van die jammerhartige Samaritaan. Wat ek persoonlik dink kommentaar is 'n eh, Jesus se kommentaar op Levitikus 19. Want in Levitikus 19 is die vraag wie is jou naaste? En dis die vraag wat ehm um, die skrifgeleerdes vir Jesus vra. So wie is my naaste? dan vertel Jesus vir hom van die jammerhartige Samaritaan. Ehm uh, die Jood, die Jode se godsdienstige helde, die priester en die leviete stap verby op daai pad Jericho as hulle die man sien. Maar die Samaritaan wat op besoek is aan Israel, breek, laai die vreemdeling op sy donkie, vat hom na 'n herberg, toe betaal sy koste en sy sy versorging en gee hom om maak sy hande vuil met 'n vreemdeling En dan sê Jesus vir die godsdienstige: "Nou wie is jou naaste? Daai man wat daar op die grond lê, die ou wat hom help, dit is sy naaste." Goed, so die Samaritane. En die ouens hou nie baie van hulle nie. Maar die vroeë kerk het nie die leekse en jy en ek het nie die leekse om te besluit wie ons naaste nie. Ons dien mense. Elke ou wat uh, op die grond lê en opkyk na my en vra help, is my naaste. Dit het niks te doen met my uh, taal, met my velkleer, met my geloof of niks nie. Elke mens. En daarom, daarom is die evangelie wanneer die vroeë kerk in Jerusalem vervolg word, Stefanus vermoor word, spat die vroeë kerk in roetes. En ons hoor hulle het ook Samaria toe gegaan. Handelinge 8 vers 5. En dan hoor ons van een van die ander van die sewe helpers wat in Jerusalem gehelp het om armes te versorg naamlik Filippus, dat hy by die stad in Samaria gekom het, waarskynlik se was te en dat hy die evangelie daar verkondig het. Ha. So Jesus se woord word waar. Handelinge 1 vers 8, jy sal krag ontvang. En as die wind van die Gees jou waai, al is dit 'n vervolgingswind, vlug nie vir jou lewe nie, jy vlug met jou lewe om ewige lewe te gaan vertel vir ander mense. Jy's nooit 'n vlugteling nie. Ons praat van baie mense as vlugtelinge. Christene is in die wêreld dalk vreemdelinge, bywoners. O ja, te loop onthou jy waar dit staan? Hm? Ja, ja, ander ag, Jean eh, Petrus 1 en 1 Petrus 2. In hierdie wêreld 'n vreemdeling en 'n bywoner. Maar wanneer Filippus vlug, vlug hy met by wyse van spreuke die Bybel in die hand. En hy doen wonderwerke. Die apostels ehm um, het die bediening van Jesus en dit word ook tekens van die koninkryk. Baie mense word genees. Dit beteken nie 1 uh, tot 1 ons almal um, moet nou wonderwerke doen nie, maar dit beteken God laat wonderwerke gebeur soos hy dit goed dink, ook vandag. En veral in daardie tyd um, is dit tekens dat die koninkryk en ook vandag inbreek in die wêreld. En daar's groot blydskaphandelinge 8 vers 8 dit hoorie waar, maar dan lees ons van 'n baie berigte ehm uh, 'n man, naamlik 'n man met die naam Simon, Simon die towenaar Simon Magus. Hy het baie beroemd geword en berig in die vroeë kerk en in buitebybelse bronne selfs. Tot in die 2de, 3de eeu het die ou kerkvaders oor Simon Magus, Simon die towenaar, soos hy in Latyn bekend gestaan het, geskryf. Ons lees selfs uit een van die apokryfe boeke hoe dat hy Rome toe is later. En hoe hy in Rome selfs, so vertel die apokriewe boek, die, die vaardigheid of die mag baas geraak het om sulke vlug te boe Rome te maak. En as Petrus dan daar in Rome aankom, dan vertel hy nou net vir Simon val en dan sy brandstof op en dan sê petrol na val hy, maar dis nou 'n <laughs> ander storie. Feit is in Sebaste, waarskynlik die stad hierso in Samaria, is Simon die groot krag Almal praat van die ou groot krag, die ou man. Almal wil na hom kom kyk, Simon Magus. Ehm um, en toe Filippus die evangelie verkondig vers 12 en mense tot geloof kom, mans en vrouens gedoop word. Ehm um, het hy ook gelowig geword. Dit is interessant want uh, dit lyk nie vir ons later in die teks of hy regtig geglo het nie. Dit bly 'n oop teks, maar ehm um, meeste skrifverklaarders sê vandag dit was skyn geloof. Daar staan nie hy het um, in Christus begin glo nie. Daar staan net hy het gelowig geword omdat hy die tekens gesien het en die kragte wat Filippus doen. Nou onthou, sy wêreld is toorkens. Ehm um, in in Handelinge 19 dan kan ek dalk 'n bietjie meer daaroor praat later in Efese. Maar jy moet onthou die antieke wêreld. Towery was volop white magic, black magic. Ehm um, as ons so nou baie tyd gehad het kon ek jou vertel het jy kon na na mense toe gegaan het dan koop jy sekere towerspreuke. En ek is baie keer bang hierdie soort spreek lewe uitdrukkings loop amper vir my op daai lyn baie keer waar jy sekere towerspreuke kry en dan spreek jy vloeke uit. 'n Vloekspreek of 'n lewenspreek. Jy beveel 'n vloek van die kant van 'n god oor iemand. In die eerste plek om te vloek in die antieke wêreld was nie om 'n kragwoord te gebruik soos wat ons vloek verstaan nie. In die eerste plek was vloeke as jy iemand gevloek het was om 'n god se mag oor iemand uit te spreek. Ehm um, ek onthou ek het vir die studente klompie jare gelede het ons so kursus gedoen by die universiteit waar uh, een van die nagraadse programme waar studente ook moes leer hoe werk hierdie antieke magie sodat hulle ook die Nuwe Testament kan verstaan Handelinge 19 ensovoorts ensovoorts en ook hier. Ehm um, jy jy kry amulette en jy kry hangertjies en jy kry magic potions en jy kry sulke woorde. Ek, ek onthou van een ou wat nou verlief is op 'n ander vrou, dan gaan hy na een of ander towenaar toe, dan gee die towenaar vir hom 'n magic potion. En dan uh moet hy net dit drink en dan sal die vrou op hom verlief raak. Of hy kry magswoorde wat hy oor oor haar ander minnaar moet uitspreek. Of um wanneer 'n ou by die chariot race sit, hy wil hê sy sy charioteer, daai ouens wat die die reisiese gery het op daai bane van die Romeine moet wen dan sit hy 'n vloek op die ander ouens. Nou Simon Magus was so oud. En as hy sien wat ehm um, Filippus doen, dan wil hy ook eintlik hierdie krag hê. Maar dit is interessant vers 14 dat Petrus en Johannes Samaria toe kom. Hulle dis nie gevlug uit Jerusalem met die vervolging nie, maar nou word hulle gestuur. Die kerk, die eklesia van die Here moet nou ook in Samaria deur die leiers ehm um, bygestaan word. En dan bid hulle en dan ontvang mense die Heilige Gees, vers 15 en 16. Nou ons het 'n paar sogenaamde uitstortings van die Heilige Gees regdeur Handelinge. Die groot een, Handelinge 2, Pinksterdag. Ons het in Handelinge 4 wanneer die apostels vervolg word as hulle bid, onthou jy is daar weer 'n soort die vertrek word gevul, hulle word toegerus, daar's weer 'n soort uitstorting. En ook hier het ons het hulle die Heilige Gees ontvang. Nou geliefdes, ons gaan ook sien as ons by Cornelius kom, Handelinge 10 en weer keer na Handelinge 19 gebeur dit. Kan ek dit nou al sê? Daar's nie 'n resep nie. In Handelinge 2 praat die mense bestaande tale. So wanneer die Gees oor die disippels kom, hulle vervul word, praat hulle in die tale van al die mense in Jerusalem. Hier in in Handelinge 4 is daar geen tale spreek wonder nie. Die apostels word net en almal word net ehm um, dier die Heilige Gees bemachtig om, om, om, om met kracht te praat. Ek lees handelingen 4 vers 29, sê die, as die apostels vertel, hulle is, um, hulle, uh, hulle is vervolg en so aan, en hulle kom by die, by die gemeente, lees ek in vers 31, nadat hulle gebid het, en die plek waar hulle by mekaar was geskut, hulle eh, is allemaal met die Heilige Gees vervolg, en het met vrymoedigheid die woord gegeven verkondig. Daar is geen spreek en tale wonder nie. Handelinge 2 is bestaande tale. Hier is daar net 'n uiterlike bewys dat die Gees kom Handelinge 8. Ek lees Handelinge 8 vers 15 dat die Heilige Gees ontvang eh, toe die apostels hulle die hande oplê. En ehm um, Simon het gesien, maar het, daar word nie vir ons vertel wat presies gebeur nie. In Handelinge 10 by Kornelius buitengewone tale. Dan begin hulle glossolalie beoefen. So hier is die ding vriende en dis dieselfde met die doop. Hier word groot mense gedoop en later weer word um, almal in die huis van um, Cornelius na Handelinge 10 gedoop en aan Handelinge 16 word um, die hele huisgesin gedoop. Daar's nie 'n resep nie. Die kerk het resepte. Die die vervulling die Heilige Gees werk so. Jy moet in 'n vreemde taal praat en dan sê ander oh, nou ons nee, jy moenie en die doopwerk so hier is die prosedure handelinge is nie besig om vir ons resepte uit te deel so maak mens volg 3 stappe hier's die 3 stappe hoe jy moet doop of die 3 stappe hoe die gees kom nie God werk soos hy wil hy word nie aan bande gelê nie al wat saak maak is die dat van die gees dat mense met die gees vervul word maar daar's nie 'n resepmatigheid presies elke keer so maak mens nie selfs met die doop Die doop is 'n opdrag en nou veg ons oor die meganika. Is dit bietjie water of baie? Min min mens, uh, min water of baie water? Moet jy groot of klein wees? Onthou jy ons het laas vir mekaar gesê in Handelinge 2 as Petrus die ouens op Pinksterdag doop, 3000 mense. Dan moes daar dan's daar min water. Daar's nie 'n dam in Jerusalem waar hy die mense kan onderdompel nie. Jerusalem is nie woestyn. Dit het cisternes. Ons weet dit uit die argeologie daai reinigingsbaddens wat daar is in die bad van Bethesda en die Soan, daai is vir reiniging en hulle sal vir jou uithaal as jy 3000 mense daardeur jaag. Maar Handelinge 8 uh, eh, net nou gaan ons sien die Ethiopier. Hy word onderdompel. So die Nuwe Testament sê of jy onderdompel word vir bietjie water of baie water vat Dit is nie die punt nie. Maak nie saak hoe groot die groen lig is nie, né? Nee, ons veg tog nou nie oor is 'n robot regtig groen as die groen lig um, paar centimeter is of een meter groot nie. Die robot is nie groener as dit die groen licht van 1 meter is nie. Jy gaan dit maar nie duidelijke raak sien. Maar dat jy gedoop is en gedoop moet word en dat jy met die geest vervul moet word. Dis die punt. Ok. Toe Simon sien, vers 18, Simon mag, Simon die tovenaar. Ek onthou ek het een keer by Engelse kerk gepreek oor um, Simple Simon en Super Simon. Simple beteken nie dwaas nie. Ek bedoel daai opsig eenvoudige, dood eenvoudige Petrus. Petrus die visserman, simpel Simon versus super Simon, die held, die ou wat in uh in in in in Samaria as te ware die groot S op sy bors het, super Simon. Die ou wat die aandag van mense trek, die wêreldberoemde ou. En nou daag en jy verstaan hoe ek dit bedoel, simpel Simon dood eenvoudige visserman Petrus op in die stad. En dan wil Simon, super Simon, nog meer krag hê. En baie mense dink krag werk so. Ek het 'n idee baie mense vandag al sê hulle dit nie, dink ook so oor die Heilige Gees. Al wil ons nie geld aanbied nie, dink mense jy kan seker hoeveelheid krag by die Gees kry op sekere maniere. Simon, uh, toe hy sien vers 18 het hy vir Petrus hulle geld aangebied. Gee ook vir my die bevoegdheid sodat ek ook hierdie wat hy dink 'n toertjie of 'n tegniek of 'n triek is, as ek op my hande op mense sit. En waarskynlik, waarskynlik vermoed ek, dit sê nie in die teks nie, dat hulle ook dalk 'n nuwe taal gepraat het of dat hulle 'n bestaande taal of dat hulle so net vol vrymoedigheid soos in Handelinge 4 uitgebars het en God geloof het en gejubel het. Want dis die bewys van die gees, Efesiërs 5. Die bewys van die gees, Efesiërs 5 vers 18 tot 20. Laat julle vol wees van die gees. Is nie in die eerste plek om maar net 'n klank te maak nie, maar om die regte klank te maak. Handelinge 5 vers 18. Sing onder mekaar met psalms en lofliedere. Praat oor God. Dit gaan oor die inhoud, nie oor die klank nie. As ons dit het, dan het ons die evangelie mooi. Petrus sê vir hom vers 20: "Gaan na die hel, gaan na die onderwêreld met jou geld en al." Dink jy jy kan God se gawe met geld koop? In hierdie werk is daar vir jou geen plek nie. Bekeer jou vers 22 dat hy jou sal vergewe. Ek sien jy is afgunstig vergiftig en deur sonde verstrik. Na nou vra hy dat die apostels vir hom sal bid. Maar ons het geen uitsluitsel of hy dit doen nie en die latere vroeë kerk twyfel ook maar maar het is duidelijk dat Simon bijmotieve het, hoekom hy die Heilige Gees se kracht soek, en nou hoekom hy glo. Het lyk vir hom soos een vertooning, soos een krachttoer. Dit lyk asof hy die Gees kan bekom. En ek het nou nou gesê, en nou wil ek het verduidelik, baie ons dink so bykie amper op hierdie lijn, kom ek praat namens myself, want hy is een jong oukie, jong student, het ek gesoek na die kracht van die Heilige Gees. Ek het diep gesoek na 'n dieper lewe in die Here. Ek onthou as 'n student het ek naweke op my eie weggegaan. Ek het saam met 'n vriend een hele vakansie gaan vas en bid en ek het vir die Here gevra: "Here, gee my u krag." Ek het een kant gaan sit. Ek het elke boek gelees. Ek het elke kerkkonferensie bygewoon. En dit het gevoel ek klop my vuiste stikkend teen die Here se hemeldeure. En ek kry net nie krag nie. Ek het laat ouens hande op my lê en alles en ek sit gewerk nie. En op 'n dag ontdek ek saam met Martin Luther God se woord. En die Here het vir my gesê Stefan, bly in my woord. En jou lewe sal na sal lewende water uit jou binneste vloei. Oordink my woord dag en nag. My krag is nie op uitverkoping nie. Jy soek nie na 'n produk nie. Ehm um, en so by so sê ek altyd vir mense, gaan jy nie krag voel nie. Ek meen as ek nou hierdie van my kragdrade vat en ek begin met hierdie kragdraad praat en ek vra vir hierdie kragdraad, hoeveel krag is daar in jou? Van die kragdraad sê niks. Krag voel 'n mens nie. Krag is nie 'n entiteit jy koop nie, 'n entiteit die Here se krag, dan kry jy meer krag as ander ouens nie. Anderster is God, ekskuus as ek dit so sê, 'n produk. Dan sit soos 'n selfoon kontrak die krag van die Heilige Gees. As jy genoeg vra kry jy meer en die ouens wat nou nie so baie vra nie kry minder. Uh, God se krag is God se teenwoordigheid, is God self. En dit is in swakheid of het ons 2 Korintiërs 12 vergeet? Waar Paulus oor en oor skryf waar waar Paulus sy doring in die vlees deel. Jo. Hy vertel van 'n man, onthou jy, wat tot in die derde hemel weggeruk is. Dis hy self. Hy sê ek sal oor daai ou spog, maar nie oor myself nie. So Paulus sê ouens, as ek moet spog oor krag, ek was al in die derde hemel, hy sê maar ek sal nie want ek het vir God gevra 3 keer. En gaan lees daai teks. Ek is altyd, altyd, altyd verstom dat ouens nie weet wat Paulus se doring in die vlees nie. Hy praat juist daar. Hy sê ek het 3 keer vir die Here gevra. Hy praat oor krag, hy soek krag. En dis hy doring in die vlees. En toe sê God, my krag, my dinamus word in asthenia, in swakheid openbaar. En nou sal ek spog oor my swakheid. Dan nou noem Paulus al sy swakheid op 2 Korintiërs 11 vanaf vers 24 agteruit toe. Verskoning doen dit al. Nagte sonder slaap, swaar kry, vervolging, honger, naaktheid. Hy sê hieroor sal ek spog. Want 2 Korintiërs 12 daar by vers 8 9 wanneer ek swak is, is ek nou weer sterk. So Paulus Paulus hoor die woord van die Here. Jy gaan nie krag voel nie. Jy gaan my krag gelei. Jy is nie die eindverbruiker van krag nie, jy is die geleier van krag sê ek altyd. Kan ek dit weer sê? Jy is nie die eindverbruiker van God se krag nie. Jy is nie die kragvertoning, dan sê Simon Magus, Simon die towenaar, kyk net hoe sterk is ek. Kyk net wat kan ek doen? Kyk wat 'n groot getuienis het ek. And it's all about me, myself and I. Daai groot onheilige drie meeste mense se lewe selfs in godsdienstige se lewens. Ek soek krag sodat ek uitgesorteer kan wees. Nee, sê die Here, jy is swak. Maar weet jy wat? Laat toe dat my groot krag deur jou werk. Moenie die eindverbruiker wees nie. Jy's die eindverbruiker van genade. Daarom sal ek roem in swakheid, want my genade, Stefan, en elkeen is vir jou genoeg. So Simon Magus, as jy krag soek om op vertoning te wees, moenie Maar as jy die krag om die evangelie verkondig soos Petrus doen om by siekes uit te kom. Dis nie 'n vertoning om vir siekes te bid en hulle word gesond nie. Dis nie 'n spoggery, weet ek het al 10 siekes genees en 20 mense gered nie. O, dis wanneer ek sê Here, laat U krag deur my vloei en as ek by 'n siek mens kom en ek bid, of Here, al is ek 'n dokter en ek gebruik my gawes en hulle word gesond of al is ek 'n apteker en hulle word gesond, laat U krag vloei. En daarom wanneer ek bid laat die volheid van die gees in my is wanneer ek Efesiërs 5 ernstig vat laat julle met die gees vervul wanneer ek saam bid laat die krag van die Here in my sal wees dan beteken dit dat ek God se genade vol daarvan is en laat ek nie die krag hou by myself nie maar laat dit deur my vloei 'n geleier van die groot krag van die Here weet jy wanneer het die evangelie krag wanneer het my woorde krag wanneer dit goed by jou aankom Ek is net die kanaal. Maar as dit daar by jou kom, kan jy daai krag beleef. Dan kan jy dalk saam met ehm uh, die mense van Emmaus in Lukas 24 sê. Soos ek sê, as ek van die woord besig is, het my hart nie brandende geword toe die Here uit die skrif uit met ons gepraat het nie. So die apostels vers 25. Handelinge 8 dan kragtig getuienis gelewer en die woord verkondig. Dis die Heilige Gees dis dis die Heilige Gees wanneer Paulus aan die einde van sy lewe in 2 Timoteus 1 vir Timoteus sê ek skaam my nie oor die evangelie nie dis 'n krag van God tot redding daai selfde woorde van Romeine 1 vers 6 ek skus ek nou Romeine 1 vers 16 aangehaal kom ek probeer weer 2 Timoteus 1 die evangelie ehm um, ehm um, gaan nie oor my eie swakheid nie maar dit gaan ek het nie 'n gees van swakheid ontvang nie maar van krag Daarmee bedoel Paulus nie, um, hy sê ons ek is 'n swak mens. Maar in hierdie swak houer is die krag van die Here. Naam sê Paulus moet jou nie skaam oor my sê vir Timoteus as ek ly nie. Ek het die krag om te volhard. As ek die enigste Christen is, het ek die krag van die Gees om my staan te staan. Iemand sê net nou-nou vir my weer per e-pos. Alles rondom my is donker. Ek sê, maar jy is die lig. Die krag van die Gees is in jou. Een lig dryf al die donker. Een lig van Christus verlig die donker. O, moet jou nie skaam oor my sê Paulus vir Timoteus nie, maar die krag van die Here. Ek het hierdie gees nie van vreesagtigheid nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing in Romeine 1 vers 16. Ehm um, ek skaam my nie oor die evangelie nie want dit is 'n krag van God en daarom getuig ek kragtig. Ons het mos mekaar sê ek's nie God se advokaat nie in die sin van ek moet hom verdedig asof hy nie moeilikheid is nie. Ek is nie sy arrestasiebeampte asof ek die oordeel namens hom moet voltrek nie. Ek is sy getuie en ek lê goeie getuienis af. Ons tweede verhaal, nog so 10 minute voor koffiebreek, reg so. Mooi, né? Ek bedoel die evangelie, Handelinge. Wow. Ons is by Filippus en die Ethiopier, Handelinge 8. Philippus, die man wat die saad van die Here goed saai, is nou op 'n stil of word deur die engel van die Here eh, aangespreek uh, vers 26. Maak klaar en gaan op die stil pad van Jerusalem Gaza af toe. Gaan nou nie oor die tegniese plek waar Gaza is. Daar was twee plekke met die naam Gaza. Een was dalk al verwoes net die mirasies in daai tyd, maar in elk geval dalk op hierdie pad uh, wat so al na, na die kus toe loop. Filippus maak toe klaar en hy gaan. Hy kry net die padaanwysings, die ruitverwysings, die GPS gaan, sê die engel. Engele kan nie preek nie, onthou. Onthou jy? Ek sê altyd net mense in klippe kan preek. Jesus sê mos as hy daar in Jerusalem aankom, as die fariseërs die kinders stil maak wat hom loof, dan sê Jesus as hulle nie praat nie, sal die klippe preek. Engele is nie evangeliste nie mense is. Julle sal die gees ontvang en in die wêreld ingaan. Die engel kan net 'n boodskapper wees, maar dis nie predikers nie. Filippus, nou hoor ons 'n baie interessante verhaal. 'n Ontmande Ethiopier, Handelinge 8:27, het 'n hoë pos bekleed in die hof van die Kandake. Nou dit is eh, 'n uh, ou woord wat eintlik ehm um, uit die Ethiopiese taal kom, soos wat die koningin van Ethiopië genoem is en haar geld sake beheer het, was in Jerusalem om te aanbid. Nou Suid-Sudan Ethiopië, dis waar hierdie hierdie hierdie hofdienaar vandaan kom. Hy is 'n eh, hy's 'n enig of 'n ontmande. Almal wat in die howe gewerk het van die konings en koninginne in daai tyd is gedeeltelik of geheel ontman en ehm uh, Hy is so oud. Hy is 'n godvreesende soos ons nou-nou gaan sien ook eh, na koffiebreek. Uh Cornelius is wat beteken hy het hom tot die Joodse geloof bekeer. Hulle word gewoonlik 'n uh, eh, um ehm, soos in die geval van Cornelius 'n godvreesende genoem, 'n sebumenos uh of 'n proseliet. Dit beteken en eh, daar's verskillende vlakke daarvan gewees. Party mense het sekere Joodse rituele onthou, ander het al die rituele onthou, ander het hulle selfs laat besny. Ehm um, Filippus vertel is loop hierdie man raak. En hy was Jerusalem toe om te bid en hy's nou op pad terug. Nou, Lukas vertel dit nie, maar ek kan vir jou sê hierdie perd het moeilikheid gehad in Jerusalem. Hoe weet ek dit? Ja wel, want ek ken Joodse tradisies en ek ken die Ou Testament en ek weet in die Joodse tradisies is 'n ontmande onrein. Jy kan glo tot jy blou is in Joodse godsdiens is onreinheid in die eerste plek uiterlik. In die Fariseërs en regtig die Ou Testament Levitikus 11. Jy is uiterlik onrein as jou liggaam een van hulle afskeiding het, as jy onrein. Menstruasie, onthou jy Markus 5 daai vrou met die bloedvloeiing? uh velsiektes onthou jy Markus 1 die malaatse uh ehm um, maak jou onrein. Jy kan bid tot jy blou is, jy kan jou hart vir die Here gee, maar jy kom nie naby godsdienst nie. En ons weet as jy ontman is, word jy as 'n onreine beskou. Ehm um, so ek weet nie wat het in Jerusalem gebeur nie. Hy sou nie ver in die tempel gekom het nie, want so by so moet jy 'n reinigingsbad vat, 'n mikwe daar by die tempel om rein te wees. En die ouens sou gesien het, ekskuus, hy's uh, ontman. Ehm um, Miskien kon hy dalk as hy gelukkig was tot in die voorhof gekom het van die heidene. Maar daar sou hulle hom gebreek het en sou hulle hom waarskynlik weggejaag het. Miskien kon hy by een van die sinagoges, daar was daarom daai sinagoges vir waar sommige nie Jode ontvang is in Jerusalem in daai tyd. Dalk was hy daar. Maar die kort nie lank is, ek dink nie hy het 'n goeie ervaring in Jerusalem gehad nie. Dit weet ek uit Joodse tradisie. Hy's onrein. Hierdie man het nie ehm um, al die kaarte op die tafel om te kwalifiseer vir 'n regte godvreesende nie. Daar's nog 'n probleem wat ek nie weet wat om mee te maak nie. Hy het 'n boekrol van Jesaja in sy hand. Boekrolle was heilig. Jy kon dit kry, maar baie moeilik. Dit is met die hand geskryf. Onthou, daar was nie drukkers nie. Dit was 15de 16de eeu se sake voordat boeke gedruk is is in die hand geskrywe. En daar was in die sinagoges 'n sekere plek waar boekrolle gebeur is. Hulle was heilig. En as 'n boekrol beskadig is, was daar 'n sekere begrafplaas vir boekrolle. En jy kon nie sommer net met jou hande aan 'n boekrol raak nie. Dit was hoekom ehm um, sekere beroepe deur die fariseërs verbied is eintlik, soos boekhandelaars. Want nou raak hulle aan 'n aan die Torah, die boeke van die Here, en het nou 'n ander boek en dan besoedel hierdie boek Maar hierdie hofdienaar is nou op sy wa besig om te lees. En in die antieke wêreld lees jy altyd hardop. Ehm um, en en dis presies wat ehm um, Filippus hoor hy lees. So jy lees hardop. Jy lees nie sag nie, jy bid ook nooit sag nie, jy bid hardop en jy lees hardop. Nou ehm um, Filippus nou die gees nou neem die gees oor die die engel gee vir hom die GPS, die ruitverwysings en nou vat die gees hom. Gaan loop saam met daai baal. En Filippus hardloop soontoe. Ja, kan nie wag om die evangelie te doen in vers 6 vers 30. En hy vra vir die man, hy hoor hy lees uit Jesaja, Jesaja 53. En hy vra vir hom, "Verstaan jy wat jy lees?" Hm. Die vraag van 'n lewe. Ek wil so baie keer vir mense vra, "Verstaan jy wat jy lees?" Ek probeer in my lewe, Stefan probeer langs baie waans hardloop en vir mense vra, "Verstaan jy wat jy lees?" Want dis wat die Here vir my gee. My stukkie, my my een talent laat ek saam met mense kan help om die woord te lees. Al se hulle ook baie keer moet die gees my elke dag help want dit is God se woord en hy is die leermeester. Maar ek ken baie ons wat die Bybel aanhaal en 'n ongeluk daarvan maak en God se woord mishandel. Uh Openbaring. <laughs> Ek wil nie eens daaroor praat nie wat mense daarmee aanvang met die eindtyd en met duisende tekste. En iemand moet die teks uitlê en genadiglik verstaan hierdie hofdienaar dit. Hoe sou ek kan lees as niemand dit vir my uitlê nie? Het jy hier Filippus in jou lewe? Iemand wat die woord vir jou kan uitlê? Ek het 'n paar mense in my lewe. Ek het 'n Barnabas in my lewe aan Handelinge 4. Hy hy's 'n trooster. Mense wat my kan bemoedig. Maar ek het ook 'n Filippus of twee in my lewe. Ouens wat die skrif vir my uitlê. Soos soos my dierbare vriend Prof Jan van der Walt en my kollega wat my Filippus is. En ek het 'n paar Nathaneels in my lewe uh, wat soos Dawid uh, eh, my rug vat ensovoorts. Dis 'n ander gesprek. En dan klim hy nou by hom op die wa. En dan dan is dit juist daardie teks van die lam wat soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, soos 'n lam is hy stil. Nie op na sê toe vir hom, van wie word hier gepraat? Nou begin hy die skrif uitlê en dan verduidelik hy vir hom die evangelie van Jesus en dan glo hy dit en dan vra hy kan hy gedoop word dan doop hy hom net daar in hiertos onderdompeling. Miskien in Jerusalem op besprinkelings want soos sê daar's net te veel mense maar hier word hy in die water onderdompel. En soos ek altyd sê groot doop in die Nuwe Testament is onmiddellik. Jy gaan sit nie eers vir 'n jaar en sê nou se ek gereed om my te laat doop nie. Dis onmiddellik. Hy word gedoop en en dan neem die Gees hom vir Filippus weg. En die amptenaar het hom nie meer gesien nie Maar hy was vol blydskap en dan tref ons hom later van Filippus nou in Astop aan en in Caesarea oral waar hy gaan preek. Ja, maar hy het sy werk gedoen. Mission accomplished. Die Gees vat hom. Pinkster vat hom. Daai man kom tot bekering en daar's vreugde. Daar's net twee dinge wat gebeur met 'n Christen sê ek altyd as jy Jesus reg volg. Moeilikheid en blydskap. Dis die twee dinge wat op jou hake behoort te wees. Nee, jy soek dit nie, maar dit is deel daarvan jy vreugde is nie iets wat jy soek nie, dit is binne in jou. As jy die Gees ontvang soos in Samaria, dan bars jy uit in lof. En as jy um, vol is van die Here Jesus, dan um, dan gaan dit lomp ons kwaad wees en jy gaan dit lomp ons aanstoot gee. Want uh, jy gaan die motiewe ontmasker. Sjoe. Samaria kom die Gees. Ons het nou al ietsie nuuts van die Heilige Gees weer geleer. Ons het iets geleer dat die Here Samaritane bereik. Ons het gesien hoe hy met die hofdienaar van Ethiopië werk. Jesus stamp onreinheid uit die pad. Hy steur hom nie daaraan dat godsdienstig gesê jy's onrein nie. En uh dis die eerste man uit Afrika, waarskynlik 'n persoon van kleur, en nou die evangelie in Afrika aangekom by wyse van die hofdienaar wat nou die evangelie terugvat. En Filippus, hy's vol spoed op pad en nou is ek en jy op pad om goue koffietjie te maak. Ek gaan nou vir my ene vat. Ons gesels nou nou verder. Mm -hmm.